واسع وأسئلة كثيرة في ما يتعلق بمجرى الثورة والمواقف حولها. هذا الوضع ربما يجعل إمكانية طرح كل القضايا في ندوة مسألة صعبة، لكن آه، سوف أحاول أن أطرح ما يثير الالتباس والتشوش آه، خصوصا آه، كما اشار الشيخ عيسى بعد الغارة الصهيونية على دمشق وايضا بعد الحديث الطويل عن هيمنة الاسلاميين على المجموعات المسلحة آه، الدفع باتجاه ان الثورة ستؤدي الى سيطرة الاسلاميين على السلطة هذه مسائل تحتاج الى نقاش طبعا اشير اولا إلى أن الإعلام الذي ينقل يجب أن يوضع بين قوسين لأن ما ينقل في الإعلام لا يعبر حقيقة عن الواقع لأن خلف هذا الإعلام توجهات أيديولوجية معينة منذ بدء الثورة وسوف أشير إلى ذلك حينما أتحدث عن موضوع أسلمة الثورة آه، أيضا آه، يجب أن نلمس أن اليسار العربي الذي تبلور خلال العقود الماضية حكم الرؤية أعتقد أنها كانت مجردة تتحدث عن الإمبريالية بالمعنى العام وبالتالي تعتبر أن الصراع في العالم هو صراع آه، مع الإمبريالية أو ضد الإمبريالية والإمبريالية هنا تحدد بأمريكا بالتحديد وبالتالي يصبح كل شيء مخالف لامرنا هو صحيح هذا الامر يعني جعل آه، هؤلاء ينطلقون من قالب مسبق محدد آه، يوصل الى استنتاجات محدده واضحه دون محاوله لفهم الواقع وتاتي التصريحات وياتي الاعلام لكي يؤكد هذه المساله وليس آه، هناك ميل لديها لكي تحاول التدقيق في الواقع لكي تفحص هل أن في الواقع وضع آخر أو لا من هذا المنظور سوف أتحدث عن عسكرة الثورة أولا ولماذا أصبح هناك العمل المسلح هو الأساسي في الثورة السورية ومن ثم سوف أشير إلى الأسلمة التي يشار إليها في الإعلام وحدود توضعها في الواقع السوري لأصل إلى فهم الوضع العالمي الذي أعتقد أنه يحتاج إلى نقاش دقيق الآن آه، بعد التحولات العالمية التي جرت وتجري ومن ثم يمكن الإشارة السريعة إلى آفاق الوضع السوري طبعا آه، الثورة السورية بدأت ككل الثورات العربية أو حاولت بالتحديد أن تقلد الثورة في مصر بمعنى أن الفكرة الأساسية التي حكمت الشباب الذي بدأ يتحرك ويدفع باتجاه آه، التظاهر كان يحاول أن يفعل ما فعل الشباب المصري بالأساس سواء تعلق الأمر بالخروج من الجوامع أو تعلق الأمر بالدفع باتجاه السيطرة على الساحات في إطار سلمي هذا الوضع الذي حكم الثورة خلال الأشهر الستة على الأقل الأولى آه، والتي اعترف النظام متأخرا أنها لم تشهد أي عمل مسلح من قبل الشعب لكن آه، يجب أن نلمس عدد من العناصر التي أوصلت الثورة السورية إلى هذا الوضع حيث سنجد أولا أن النظام قرر ما قبل الثورة حينما بدأ يتلمس أن وضع سوريا يمكن أن يسير نحو الثورة بدأ يتلمس أن عليه أن يستخدم آليات مختلفة عن الآليات التي اتبعت في تونس ومصر خصوصا وكان استنتاجه الأساسي تجربة تونس ومصر أن خطأ حسني مبارك أنه لم يستخدم الحرس الجمهوري من اللحظة لهذا دفع النظام منذ اللحظة الأولى لاستخدام العنف العام. هذا الوضع كان يستلزم منه أن يقيم تصورا أيديولوجيا يبرر هذا استخدام للسلاح وهذا ما دفع باتجاه الحديث عن مجموعات الارهابيه المسلحه منذ البدايه عن السلفيين والامارات السلفيه. هذا الوضع آه، كان يدفع من جهه لتطور عنيف في مواجهه المتظاهرين من اجل وقف توسع الثوره. وإذا كان العنف الذي مورس قد دفع إلى توسع الثورة في العديد من المناطق إلا أنه أيضا أدى لتخوفات لم تسمع بتبلور مليونيات كما حدث في مصر كما حدث في آخر لحظة في تونس آه، رغم أن الظروف الأوضاع التي كانت تسمح بتظاهرات هائلة وجدنا أن هناك أعداد كبيرة من المتظاهرين يحتلون الساحات كما حدث في حمص في 18 نيسان أو كما حدث في حما بعد ذلك حيث أن سكان معظم سكان حما ملأوا الشوارع تظاهرات الآن أعتقد أن حالة مواجهة الثورة بالعنف في سوريا هي التعبير العميق لواقع الفئة المافياوية الحاكمة في سوريا والتي هي عمليا آه، شبيهة بالفئات الأخرى في مصر وتونس وكل البلدان الأخرى لكن في تونس ومصر كان واضح أن هناك إمكانية للالتفاف على الثورة عبر استخدام الجيش لأن الجيش مؤسسة مستقلة وهناك تأثير خارجي فيها أمريكي بالتحديد وبالتالي هناك خوف لمصر كان من التوريث هذا الأمر كان يسمح بأن يلعب الجيش دور المنقذ من أجل امتصاص الثوره وبالتالي تفريغها من طبعا لا أستطيع أن أقول أن هذا نجح تماما لأن الكراكتر لا زال مستمرا في تونس ومصر ولكن هذا شكل من اشكال مواجهه الطبقه المسيطره المافياويه التي اصبحت تنهب المجتمع والتي لها طابع عائلي وبوليسي في مصر في مصر وتونس وسوريا وكل البلدان العربيه واليمن وكل هذه البلدان هناك تشابه عالي في هذا الموضوع لكن آه، بالتالي يجب الإشارة أن هذه الفئات لا تسمح بأن تنهار بسهولة لهذا حينما وجدت المافيا السورية أن التغيير في مصر وتونس تم بسهولة قررت أن تندفع باتجاه عنف عاري من أجل سحق أي حراك حتى لو أدى ذلك إلى تدمير البلد وكان الشعار الذي طرح منذ البداية الأسد أو لا أحد وبالتالي وهذا ما شاهدناه طيلة الفترة الماضية من هذا المنظور آه، بالضرورة أي ثورة تواجه بهذا العنف لن تقف عند مرحلة النضال السلمي بشكل طبيعي لأن العنف يقابل بعنف من هذا المنظور دخلنا في مرحلة تسليح الثورة والدفع باتجاه أن يصبح العمل العسكري هو العمل الأساسي في الثورة طبعا نتيجة غياب الأحزاب السياسية الفاعلة للثورة السورية صارت الثورة في أشكال وقعت في عديد من الأخطاء كان يمكن أن يبقى العمل الشعبي قائما وأن يدعم بعمل عسكري لكن يعني بساطة الوعي الشعبي الذي انتقل من النضال السلمي الشباب الذي كان يناضل سلميا الذي انتقل الى العمل المسلح جعلت الامور تبدو وكان لا امكانيه لاسقاط النظام الا بالعنف وبالتالي جرى اهمال النشاط الشعبي رغم استمراره الى الان في عديد من الاماكن طبعا هناك عناصر اخرى ادت الى ذلك لكن كان هذا عنصرا اساسيا كما اعتقد هذا الامر يجعلنا نقول أن الانتقال إلى العمل المسلح كان أمرا طبيعيا في وضع مارست السلطة كل الوحشية الممكنة كما نلاحظ الآن آه، بالتالي لا يمكن أن نقول أن هناك خطأ أو أن هناك كان بالإمكان أن لا ننتقل إلى هذه المرحلة لا يعني هذا أمر آه، ضروري أن نقف أمامه أن نفهمه بدقة ليس فقط في سوريا وأيضا في كل المنطقة العربية لأن واقع الصراع الذي لا زال مستمرا قد يدفع إلى تفاقم أعلى للصراعات تتجاوز الشكل الذي بدأت به الثورة النقطة الأخرى في هذا الأمر أيضا سنلمس أن امتداد الثورات من تونس إلى مصر إلى ليبيا واليمن والبحرين ووصولا إلى سوريا وتحرك كان في في البداية في عمان وفي الجزائر وفي المغرب وفي الأردن وحتى في العراق هذا الوضع آه، كان يربك ويرعب عديد من القوى الإقليمية والدولية وهنا يمكن أن نلاحظ الموقف السعودي بالأساس الذي بدأ يتحسس منذ الثورة التونسية أن المد الثوري قد يصل إلى السعودية خصوصا أن ظروف الشعب في الجزيرة العربية لا يختلف كثيرا عن ظروف الشعوب العربية الأخرى رغم أن السعودية بلد نفطي وشهدنا أن ليبيا البلد النفطي أيضا كان الشعب يعاني من فقر شديد وشهدنا ذلك في الجزائر أيضا وفي عمان أيضا من هذا المنظور آه، أعتقد أن هناك تواطؤا إقليميا ودوليا قد نشأ من أجل أن يجري تدمير الثورة السورية لكي لكي تكون آخر الثورات في المنطقة. هذا الأمر تحقق عبر أشكال مختلفة من التدخل والتداخل. التدخل عبر دعم النظام في سوريا ليس فقط من إيران و ولكن أيضا حتى السعودية الإمارات آه، كانت تدفع باتجاه دعم السعودي وقدمت له ماليا لاشهر بعد الثوره والبعض لا زال يقدم الى الان. آه، من هذا المنظور سنلمس ان هذه البلدان دفعت باتجاه تقويه النظام مدى اضعافه. ايضا الصراعات في الوضع الدولي واشعار النظام ان وإشعار النظام أن لا إمكانية لتدخل دولي كان يعني أن يستخدم النظام كل قدراته العنفية في مواجهة الشعب وقد دفع إلى ذلك دفعا وكانت أمريكا في عديد من اللحظات تقول أن هناك تنظيم القاعدة في سوريا في اللحظة التي لم يكن هناك أصلا وجود لتنظيم القاعدة في سوريا وكانت تبرر بعض سياسات النظام وتغطي عليها انطلاقا من الحديث عن منظور تنظيم القاعده. آه، في هذا الوضع كان واضح ايضا ان الثوره السوريه يجب ان تدمر وان يدفع النظام لكي يمارس اقصى اشكال العنف والتدمير لكي تستشعر الشعوب الاخرى ان اي ثوره ستحدث سيكون مصيرها كمصير سوريا وهذا ما قاله النظام في الاردن للمتظاهرين نهاية السنة الماضية حينما تظاهر على موضوع غلاء الأسعار قال ذلك بدقة أنه هل تريدون أن كل يصبح وضعكم زي تخيل الساعة الموجود في الأردن ولم يعني أسسه النظام الأردني بهذا الشكل اليوم فهذه أيضا نقطة كانت تدفع باتجاه زيادة الأرض الآن مسألة الأسلمة طبعا آه، هناك كلام كثير اسمعه دائما ان الاسلاميين يسيطرون وعند كثير من الاصدقاء والاخوان يبدو وكان هذه المساله بديهيه حتى من يؤيد الثوره السوريه في بعض الاحيان ينطلق من هذه المساله مش فيا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا احكي عن بس هو عشان كده عمال بيقع اه طبعا بالتاكيد هناك قوى اسلاميه موجوده في وخصوصا ظهر دورها اكثر بعد ما اصبح الصراع هو صراع مسلح لان لكن لا يمكن أن نقول أن القوى الإسلامية هي المهيمنة على الثورة السورية لأن في سوريا أكثر من مشكلة تعرض لها الإسلاميين وجعلت وضعهم في داخل سوريا ضعيف أساسا يعني حينما نتحدث عن الإخوان المسلمين الإخوان المسلمين تاريخيا كان وجودهم ضعيف في سوريا وليس قويا كما كان في مصر وكانوا محصورين في مدن أساسية ولم يتوسعوا أرياف إلا في بعض المناطق المحدودة في محيط حلب آه، أيضا كان هناك الصراع الذي جرى نهاية السبعينات وبداية الثمانينات والذي أدى لدمار كبير في حماة ومنصر في حماة. هذا الأمر أيضا أدى لأنه ينتهي وجود الإخوان المسلمين في سوريا. لأن هناك كان قانون يعني يجعل كل عضو في الاخوان قابل ان يحكم بالاعدام بقرار بدون محكمه. بالتالي آه، اصبح واضحا ان الوجود الحقيقي غائب موجود باتوا موجودين بالخارج لهم وجود بالخارج. حينما بدات الثوره لم يظهر لهم دور حقيقي ولم يظهر وجود حقيقي لهم. كان هناك آه، بعض التواجد المحدود الفردي في عديد من المناطق ولكنه لم يكن وجودا تنظيميا حاولوا ان يلعبوا من الخارج دور الدافع باتجاه العمل المسلح حتى قبل ما تنجرف الامور الى العمل المسلح لانهم كانوا يعتقدون ان عبر العمل المسلح يستطيعون شراء ناس على الارض لان العمل المسلح يحتاج الى وهذا ما حاولوا أن يدفعوا به وحاولوا أن يساوموا عديد من المجموعات المسلحة على الأرض في هذا السياق لكن رغم ذلك آه، لا يعني لم يصبحوا قوة حقيقية على الأرض حينما انفتحت حدود الشمال دخل لهم بعض الذين كانوا بالخارج أصبح لهم أثر من الوجود العسكري في منطقة حلب آه، من هذا المنظور آه، لا زالوا قوى ضعيفة على الأرض في إطار عشرات الآلاف من المسلحين الشباب الذين كانوا يمررون سلميا ومن ثم تحولوا عمل العسكري. طبعا هناك مشكلة أو هناك مسألة مهمة هو أن كثير من هؤلاء الشباب هو شباب متدين. لكن لا نستطيع أن نضع هذا الشباب المتدين في صف الإخوان المسلمين أو صف أي تنظيم آخر لأنه تدينه تدين شعبي لا ينطلق من منظور ايديولوجي ولم يخض الصراع ضد السلطه من منظور انه مسلم ضد السلطه علنيه كما يقال خاض صراع ضد السلطه سدت الافق امامه ومنعت قدرته على العيش هذا اساس معظم الشباب من هذا المنظور يجب ان نميز بين هؤلاء الشباب لانهم كتل موجوده في الشارع السوري وبين التنظيمات المسلحة تنظيمات الإخوان المسلمين جبهة النصرة أحرار الشام السلفيون الذين هم مجموعات صغيرة تبدو في إطار هذا الموضوع وحسب ما أعتقد أن نسبة المتأسفين بمعنى المؤدبين الاسلاميين في إطار الثورة لا تبلغ 10% آه، جبهة النصرة أدخلت بدعم من النظام ومن السعودية لتغيير واقع الثورة السورية لهذا نعتبر أنها ثورة مضادة تنطلق بالأساس من منظور ديني ضيق ومن منظور الصراع في إطار الدين وليس من منظور سياسي وبالتالي هي تخوض صراع ضد العلويين كعلويين وضد المسيحيين كمسيحيين وضد السنة لأنهم لا يلتزموا بالأفكار الوهابية الضيقة التي تحكمهم هذا الوضع جعلهم الآن في صراع مع الشارع في المناطق التي تواجدوا فيها في حلب في الرقة في إدلب في مختلف مناطق الشمال ومعرضين للتصفية في مناطق أخرى من قبل الكتائب المسلحة نفسها التي ترى أنهم خطر على الثورة لأنهم يحاولون أن يقوموا بممارسات طائفية ضد الثورة. الآن من الواضح أن الواقع الشعبي بدأ يكتشف أن الإسلاميين لهم مخطط خاص في سوريا لهذا لديهم أسلحة لا يعطوها للمجموعات المسلحة التي تحتاجهم وبالتالي بدأوا بدأ الناس يعتقدون أن للإخوان المسلمين مخطط خاص خارج إطار الثورة السورية بالتالي يعني بدأ هجوم شعبي عليهم في كثير من المناطق آه، وأيضا آه، في إطار المعارضة السياسية التي كانوا يعتبرون هم القوة الأساسية فيها في الخارج بدأ الآن انقسام كبير لتهميشهم وخصوصا بعد أن تغير الوضع الدولي وهذا ما سأدخل فيه بشكل سريع الآن عشان ما أكون خلصت أيضا جبهة النصرة الآن كما أشرت معرضة للمواجهة للناس يعتبرون أنها ضارة في إطار الثورة وليست مساعدة للثورة من هذا المنظور لا نستطيع أن نقول أن الإسرائيليين يهيمنون على الثوره ولن ولن يهيمنوا أصلا على الثوره السوريه لأن القطاع الكبير من الشباب الذي يقاتل سواء كان متدينا أو غير متدينا ويقاتل من أجل تغيير سلطة سياسية في أفق تحقيق مصالح هؤلاء الشباب الذين باتوا عاطلين عن العمل بالنسبة في سوريا عالية جدا أو في قليل نتيجة الهجوم المنخفضة وبالتالي هم يريدون نمط آخر من الدولة ومن المجتمع ولا يريدون الأسلم أو الفرق الله إسلامي على صعيد الوضع الدولي يعني هو الكلام عن المؤامرة الإمبريالية التي جرى الحديث كثيرا عنها في الماضي يتوضح الآن أن أمريكا تعمل سمسار روسيا معنى الصراع العالمي الذي كان قائما في الماضي في إطار الحرب الباردة والميل الأمريكي بعد نهاية الحرب الباردة للهيمنة على العالم قد اختلف الآن اختلافا جذريا جعل أمريكا الآن تبيع سوريا بروسيا وأقصد بكلمة تبيع بمعنى أمريكا تعترف الآن بروسيا بمصالح روسيا في سوريا وتعمل جاهدة لترتيب وضع المعارضة السورية التي ارتبطت بالغرب لكي تقبل بالحل الروسي وتدفع بالاتجاه لما اسمي أصدقاء سوريا الذين يسمون دول الإمبريالية لكي توافق على الحل الروسي ويعملون مع قطر لابعادها عن عن الوضع السوري، الان هم قطر في المساله السوريه. تركيا ايضا توقف دورها واعطيت مصالح لاماكن اخرى. السعوديه الان يفرض عليها ان تلعب دور مختلف عما كانت تلعب في الماضي وهو دعم الاصوليه وخصوصا جبهه فرنسا وبالتالي شل دور فرنسا هذا المنظور يدفع باتجاه حل روسي طرح في الفترة الماضية في وثيقة جنيف وقائم على تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحية تقود مرحلة انتقالية هذا ما يجري الآن على الأرض بشكل طبيعي وهو يوضح ببساطة لكي لا أطيل في الحوار أن أمريكا الآن في صف روسيا في إطار التحول ولعب ولعبت دورا في ابعاد فرنسا وقطر وتركيا عن اي تدخل في سوريا لكي تنجح الحل الروسي. آه، بالتالي يعني تبين ان المؤامره هي مؤامره امريكيه لمصلحه روسيا باسم مصلحة الشعب السوري وأمنه كل الذين اصطفوا في إطار ثنائية أمريكا روسيا سيكتشفون أنهم هم الذين يصطفون الآن إلى جانب أمريكا وليس من اتهموا أنهم مع أمريكا آه، بالتالي يعني أعتقد أن الأيام القادمة ستوضح أنه أننا سندخل في مرحلة محاولة تحقيق حل ننهي الصراع بهذا الشكل الدموي ويفتح ويمكن ان يفتح افق لتطور اخر يمكن ان نتحدث عنه في اوقات اخرى وشكرا